conocí saliendo el party 15, 17, parece en Barbie barrio Ojo colorado, culpa de canal Ella escuchando como una mami Quiero decirte que, que soy mi mujer El tiempo no pasa y hay cosas que se Tu nombre en el papel, mi nombre en tu cuaderno El tiempo no pasa si rozo tu piel Quiero decirte que, que si mi mujer El tiempo no pasa y hay cosas que hacer Tu nombre en el papel, mi nombre en tu cuaderno El tiempo no pasa si rozo tu piel No veo nada, carta paya Reciente fuiste y yo ya quiero más No siento nada Mucha ansiedad De querer tu cuerpo y que no te sacaba En mi cama, en mi cama, en mi cama En mi cama, en mi cama, en mi cama, en mi cama, en mi cama Quiero más de tu piel saciando mi ser Despierto, amanecer a tu lado, un placer No quiero despertar, si en mi sueño estás, no necesito más si tengo tu mirar, dice no querer más Que no me va a buscar Me quiere de nuevo, me busca de nuevo La tengo de nuevo acá, en mi cama en mi cama, en mi cama, en mi cama, en mi cama, en mi cama, en mi cama, en mi cama. Quiero decirte que, que sé mi mujer. El tiempo no pasa y hay cosas que hacer. Tu nombre en el papel, mi nombre en tu cuaderno. El tiempo no pasa si rozo tu piel. Quiero decirte que que sea mi mujer El tiempo no pasa y hay cosas que hacer Tu nombre en el papel, mi nombre en tu cuaderno El tiempo no pasa si rozo tu piel No veo nada, carta paya te fuiste y yo ya quiero más No siento nada, mucha ansiedad De querer tu cuerpo y que no te en mi cama, en mi cama, en mi cama, en mi cama, en mi cama, en mi cama, en mi cama, en mi cama. En mi cama